Hoy celebramos el cumpleaños de Dasha con el reto Perro versus mil globos de colores. ¡Comenzamos la fiesta! Hola chicos, yo soy Dasha y esto es ¿Qué ¿Qué, ¿Ah? Dasha estaba alucinando con la sorpresa. ¿Has visto qué chulo, cariño? ¡Mirad qué contenta! Parece que se le da bien el reto. Este nivel lo ve más difícil. Dasha no ve muy claro por dónde pasar.

En este último nivel le esconderé un regalo a Dasha. ¿Será capaz de encontrarlo con tanto globo? ¡Oh, my God! Esta vez Dasha no lo va a tener fácil para pasar. Está justo al lado del regalo y no lo ve. ¡Ahora sí! ¡Regalo encontrado! <laughs> Pero, dame, a ver, ¿Que te lo arreglo? ¿Que te lo arreglo? ¡Asia! ¡Asia! ¡Asia! ¡Que no Shh, shh, quieta. Seu, seu, seu. Seu, seu, no. Seu, seu, seu. Definitivamente a Dasha le han cantado los regalos. Quieta. ¡Quieta! ¡Corre! Tengo otro regalo. ¿Eh? Vaya, parece que así sí me hace caso. ¡Feliz cumpleaños, Dasha! ¡Te queremos!